video WhatsApp akin direct. So, ito mamaya. Ah, Pausaw! Ito! Ito! Bobo Car. Ê, nó mới Hàn Quốc. ba à, lật lăng và one two one two Wala pa, wala. May wala magpupos. Magipos. One, two, three. Another pause! Another pause! Another! Ayan pala yung... Ayan, pakitang bangko. One, two, three. Another pause! Another pause! Dan apa nang impik, Mama ya? Jadi ikut ya. Bye-bye.